Three, two, one, go! Oh，你是对的人，我不得不承认，无可取代的认真。四包，四包，四包，四包，喂啊！ 就这样，一步两步三步四步走向你，你的心动。 老二，你老插队，每次。

呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀！这是什么造型啊？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 夜 Huh? You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby pumpkin. You are my sweetie pie. You are my cupcake. Uh-huh. 有人，哎呦我的妈！ 救命！救命！救命！救命！左左左左偏左就用左手，生活就不用想太多。 a n d e r s 君の虜になってしまえばきっとこの夏は通じ れ 家长面前，和朋友在一起。